Eksi 52'nin karekökünü sadeleştirmemiz isteniyor ve karekökün içinde eksi 52 olduğu için bunun karmaşık karekök fonksiyonu olduğunu ve bu fonksiyonun tanım kümesine negatif sayıların dahil olduğunu varsayacağız. Sonucumuz da imajiner veya karmaşık olabilir. Böylece eksi 52, eksi 1 çarpı 52 olarak yazabiliriz. Yani bu, eksi 1 çarpı 52'nin karekökü olarak yazılabilir. Ve eğer bunun karmaşık karekök fonksiyonu olduğunu varsayarsak, bu ifadeyi karekök eksi 1 çarpı karekök 52 olarak yazarız. Şimdi bu arada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İki ifadenin çarpımının karekökünü uyguladığımız işlemi yapabilmeniz için ya iki ifadenin de pozitif olması gerekiyor ya da yalnızca birinin negatif olması gerekiyor. İkisi de negatifse bu işlemi yapamazsınız. Örneğin şunu yapamazsınız. Karekök 52 eşittir eksi 1 çarpı eksi 52 diyemezsiniz. 52 eşittir eksi 1 çarpı eksi 52. Ama bunlar negatif olduğu için bu eşittir karekök eksi 1 çarpı karekök eksi 52 diyemezsiniz. Bu mantıkla devam ederseniz anlamsız bir cevap çıkar. Bunu yapamazsınız. Sebebi de bu özelliğin iki sayı negatif olduğu zaman geçerli olmamasıdır. İki sayı da pozitif olacak veya biri negatif olacak. İkisi birden negatif olursa olmuyor. Karmaşık karekök fonksiyonuna göre, eksi 1'in karekökü i'dir. Yani bu ifade i olarak sadeleşir. Bakalım karekök 52'yi sadeleştirebilecek miyiz? Bunu yapmak için asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Ve bu çarpanların arasında tam kare arayacağız. 52 eşittir 2 çarpı 26 ve 26 da eşittir 2 çarpı 13. Burada 2 çarpı 2 veya 4 var. Bu da tam kare. Yani bu eşittir, i'yi zaten bulmuştuk, eksi 1'in karekökü i'dir ve bunu 4 çarpı 13'ün karekökü ile çarpıyoruz. Bu eşittir, i çarpı karekök 4 çarpı karekök 13. 4'ün karekökü 2'dir, bunun tamamı şöyle sadeleşir. Burada sırayı değiştirebiliriz. 2 çarpı karekök 13 çarpı i. Burada sırayı değiştirdim çünkü i sayılardan sonra yazınca okuması biraz daha kolay oluyor. Neyse sanıyorum en sade haliyle bu şekilde ifade ederiz.